Mas, i l o Ini l o ada orang sakit ini l o tolong, tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Ah, salah satu kemana? Kita dari sana kok. Salah Ini itu masih kita suruh sekarat. Ah. Salah satu. Ah. Salah satu aturannya di sini. Terus dari tadi penangannya di mana? Ini masih penangannya di mana tadi? Dari tadi. Kalau teman saya mati dari sana tadi, eh, gimana? Kamu peduli? Kamu dari tadi sudah ngangkutin teman saya. Sebentar sabar, sabar. Ini ditangani mas. Ini lagi tangani. Anda, anda ke kursi tuan. tangan ini. Kayak gini kamu bilang satu-satu itu. Dari sana kok kita di tanpa ada satpam nunjuk arah yang kemana, UGD-nya di mana. Kita masuk kayak kita kayak ngambang aja. Ah udah apa? Hah? Hah? Kamu kok ini honor saya mau mati loh. Iya tahu. Oh, pegang, pegang, pegang. Iya tahu. Bentar, iya, iya tahu, tahu. saya mau mati loh. Iya, iya, iya, sabar, sabar. Iya. Indo. Indo Indo. Jalan, eh, Leo, itu mau Wah, woi perawat bolong sulah. Sekarang, tolong sepat ngalah apa ini? Atsan mau tolong sih. Gak bisa santai gini. ini pro. Pro Perawan kok lambat sekali begini Pak Biar saya mas saya mas saya. Hah? Perawan lambat dengan kamu. Eh, eh satu eh eh dua. Lambat gitu. Lah. Kok deh